Kaixo de eh? Zemo zate? Oh. Bueno, ni eh, paiazo nauzue, baino bigote aporreta da Eta etorri nahiz txapasekin, azaldiko lagunarekin. Txapasek, iurogi tamagoz urte ditu. Eta urte asko bete baditu ere, milaka aventura bizi ditu. Honekin esan nahi dut, arnaz sakoneko laguna, laguna dugula, entzumen zorrotzekoa, eta begirada luzekoa. Eta berak, esan dit, konfiantza. Konfiantza izan behar dugula geure buruengan, geure indarretan eta aleginetan. E, dagoeneko, helburu batzuk erdiesten hasita gaudelako. Eta Euskal Presoak, ba nola baite, urrunketa politika bidegabe horretatik, ba, ba ja, pasatzen ari dira Euskal Herriera urbiltzera, ezta? Eta horregatik, konfiantza horretatik, horrek ematen digu poza. Poz horretatik, eh, datorren abuztuen hogeita batean, ingo dugun, bani festa zio hori hori izango da. apena eta festa. Eta hori ingo dugu, irriz, kantuz, dantzea ginez eta elkarrekin donostiako kaleak hartuz. Bueno, horren eh, erakusle, bueno, abesti txiki bat ekarri dugu kastatzeko deno batera. Ipo bezatu ingo dugu, eta nola sosoa den. Va seré pozitik positivo, preso a cadera poi tai voi poi tai tai poi tu tú ko preso a quecerera que será.